anak bocah bocah kecil oke lah satu dua tiga <laughs> ayo ayo ya. ayo ngajol satu dua tiga jumping, aduh <laughs> anak kecil mana gupak wah oh, oh, beling anak mah nyaraan itu ada kenapa bae loba ieu iya. ayo deh ay aduh ayo kabar video satu satu dua tiga <laughs> oh. deh deh deh deh oh, oh naik satu <laughs> dua tiga dos dos dos dos dos dos dos <laughs> Badi itu gupangna badi itu anak. Ya, badi itu ayo parahuan jeung Abah. Pindah Pengenalan anak terhadap lingkungan. Yo. Orang Bendung itu yuk. Naon pan itu arek isukan. Iya. Mulai. Ya, ah itu. Dia ada dia, hei. Belah dia tak, belah dia gupak nah dia. <laughs> Anak kecil gupak. Oh. Tuh, tuh lah dia. Tuh, cayuan tuh banget. Oh. Tuh, oh. itu cai tuh bendung, bendung tuh. Oh. Aduh, nggak berdaging. Oh, padu lah itu. Aduh. Gupak na pina, gupak na pina. Pina. Aduh.